Yes, sir. Uh, welcome po, magandang hapon mga kaibigan. Ito po yung Wave 100, uh, ah, ano ba ito? X, Wave X or Wave 100R. Pag po magpapalit kayo ng clutch spring, ayan po, ayan po yung clutch spring. Obligado po, magtanggal kayo ng secondary clutch, primary clutch, ano po, siyempre yung copper. Ayan. Ayan po kasimple ang pagbabaklas ng ating Wave 100R. Wave 100R. Ayun o, oh, kaya gaano kay sir o. Oh. Modelo lang kay sir, Wave R. Ito ay, hindi ko lang mataya kung Alpha ito, Wave X. Pero Wave 100 po ito mga paps, mga sir, mga mang. At thank you po sa pag-watch po ng inyong mga kanang video ko po. Thank you, thank you. Hindi ko po kayang kalimutan. Lagi kong inuulit. Maraming maraming salamat po. Yun, luminaw na mga kaibigan. Okay po mga paps, tuloy po natin. But ang problema po ng inyong Wave 100R, ay ano po, malambot apakan ang kambyo. Yun po, malambot siyang apakan ang kambyo kahit i-adjust nyo pa po rito ito po yung adjustment nya no di po ito kahit i-adjust po nyo ng, ano to, ng counterclockwise pagkaloob po ninyo nitong nut na 14 eh malambot pa rin po i ikambyo okay po ito po ang papalitan nyo to mga paps eto na minsan tawag namin dito eh 3 bullets eh kasi may tatlong steel ball eh may tatlong bulitas Masama kasi banggitin yung bulitas eh. Kaya 3 steel ball na lang. Pero may tawag po nito si Honda, si Sir Honda. Ang nasira po lang dito, mga paps, mga sir, mga ma'am, eh yung pinakang stopper guide po niya. Apo. Ito po yan, oh. Napuputol po yan. Ayan po. Putol po yan. Na nakashoot po yan. Sige, try, mo bro. Ayan. Nakashoot po yan doon. Yun po. Doon po, napuputol yan. Stopper. Pwede stopper. Putol. Kaya kahit anong kambyo mo, medyo uh, malambot, ikambyo. Tapos pag kinambyo mo siya ng medyo mataas ang RPM, medyo sumisikat-sikat pa po yan. Mas nauuna pang sumikat. Kahit hindi mo pa gustong pasikatin. Okay po, yun yung pong tatandaan. Alimutan ko yung tawag nito eh. Ito po, napuputol po lang yan. Yan po. Di ba po, normal, pagka automatic, pag inapakan mo ang kamyo, kahit gasan mo siya, kahit rev mo siya ng gas, hindi po siya agad tatakbo. Unless na ibitaw mo, ang, angatin mo po ulit pag inapakan mo. Okay po? Ito po, kahit apakan mo, nakadoon, nakatingin ka lang, nakatuon ka lang, tatakbo pa rin yan, mga paps, gawa nito. Yan. Okay po? So, kayang-kaya nyo nang gawin. Kayang-kaya nang gawin. Ito po yung kanyang clutch lining. Hey eh, bro. Tanggalin mo. Yan. Yan, papalitan pa natin yan. Ito po ang class lining. Ayan, kita po nyo. Papalitan daw ito ni boss eh. Okay pa, kanjib na Hindi daw umaahon sa pinlock eh. Papalitan na po natin. Dinakas na natin eh. Para para poging-pogi po ang inyong motor. Ito po yung clutch lining. Clutch disc. Minsan tawag po dyan. Okay po. Pero sa kasama ang pa- kasawi ang palad. Hindi naman natin siya... Eh po, nakita po itong clutch bell. May hukay na po. Ayan po, malalim no. Oh. po? Kung maririnig po yung tunog, kasi hukay-hukay na. Oh. Ayan po, narinig po nyo. Pasensya na po kung hindi masyadong naririnig. Okay po. Okay po, babalda natin yan. Red spring. Ayan po yung clutch spring niya. Okay pa naman yan. Ay, ito bro, yan. Yung nag-iipit yan. Yan, yung clutch hub. Ito po minsan, pag ito po'y tangus na mga paps, mga ma, mga sir, kahit po magpalit kayo ng clutch lining, slide pa rin po yan. Okay ba? Yeah. Ah, Spencer. Ito siya. Wala pa naman. Ah, okay pa naman. Yan. Tapos po, ang napansin ko po sa motor ni sir, ito yan. Kaya siguro mas hindi na batak. Ito po yan. Ito po. Wala po siya sa, TDC. Nakita po nyo yun, medyo malabo lang eh. Paano, saan na ba yun? Ayun po. Uh, ayun po, nakita po yung letter T. Tapos yung guhit. Doon po sa guhit na yon lahat po yan naka-TDC talaga kasi merong tapatan yan dito. Pero once na tiningnan po ninyo ang uh, ah, cam sprocket, cam sprocket po, may miss po siya, may miss. Ayan po yung T-marks. Ayan po, medyo malabo lang. Pasensya na po. Pag pinagmasdan po ninyo yung timing, timing po niyan, set. Ayun po, oh. yung pong mismong uh, punch, yung mismong punch na yon nakalihis po yan. Hinabol po natin dito sa TDC. Nakalihis po siya ng isang ngipin. Ito po yung ano na sa timing. Ayun po yung hukay na yon. Ayan po, nakaangat. Dapat po dito yan, tsaka rito. Dito, dito. Ngayon, nakaangat yung kanya. Isa rin po yan sa hindi maayos na pagbatak ng inyong mga motor. O, tandaan po ninyo yan mga paps. Tandaan po ninyo yan mga sir. Okay po, Wave 100. Uh, ilan taon na to bro? Tagal-tagal na rin ha? Ah. ah, oo, may 100. Tagal-tagal na to. Eh. eh yung mukha niya, oh. Wave X yata ito eh. Oh, yan. Re-recall na yan. Eh, kabisadong kabisado na po ito ng ating magagaling sa Honda. Okay po. Okay po, saglit lang po ulit. Eh, ito na po. Ito na po yung lining. Clutch lining po natin yan. Uh, powered by ano po ito? Powered by Takasago. Ito po, kung mapapansin po nyo ito mga sir, mga ma'am, pang TMX or CG125, pasok din po yan dito sa ating Wave 100R. Kasi po, pag pinagbas nyo itong ating Wave 100R, iisa lang po yung mga pins niya, yung mga pins po. Yan po, pasok din. Okay po. At pasok na pasok po yan. Sige sir, paki-open mo na sir. Buksan na. Yan po yan mga sir, mga ma'am, mga boss, kung paano ang mga problema. Mga problema. Ito, ano na pala ito? Napalitan na pala ito ni sir eh. Kaso replacement. Kaya pag replacement, kakainin po niya yan. Yan po nagkakahukay. Pero okay pa ito. Hmm. Okay pa yan sir, magagamit pa yan. Magagamit pa naman yan. Siyempre, hindi lang ibibigay yung best binibigay yung best performance. Okay po. Okay po, welcome. Ito na po yung clutch lining. Kabit na po natin. Ito po yan. Unahin po na yung kabit yung clutch lining. Pero mas maganda po nito, babasahin po nyo ito na lang. Okay po. Pero ngayon, hindi na po natin pinasa eh. Ito po ang kasunod. Nakita po niyo Okay po. Alam na po ito ng ating magagaling na mga mekaniko. Eh siyempre po, do sa ating mga beginner, okay po, Paki-watch po ang video at marami po kayong matututunan. Kahit simple lang, kahit simpleng simple lang. Okay po. Oh, ganyan lang po yan mga kaibigan. Nakita po niyo? Dapat dikit yan. Dapat po, dikit po yun. Pero kahit saan mo po ito ikutin, try mo, dikit pa rin. Hindi po kagaya ng Wave 125, na pagka sumala ka po, umaangat po yun. Okay po, pagka Wave 125. Ito, kahit saan po nyo ipahin. Tapos po, itutok po nyo rito. Yeah, shoot po muna nyo rito yan mga paps. Para po, bago nyo po ikabit ito, itong plate, tsaka po yung spring okay po ngayon po pagkakabit nyan yung tatlo po rito dito po sa pinakamalalim na hukay na part pero yung isang outer doon po ang lagay niyan yan po kasi ang paliwanag ni Sir Honda doon po yan kasi po pag dito nyo inilagay yan ang nangyayari po yan eh natatangos yung isang perasong clutch lining yun po natatangos yun ng sumasablay po yung or natatangos mag-isa mas hindi po siya nagpapantay. Okay po? Kaya po, dapat dito talaga siya nakalagay. Yo, what's up? Kaya po, kabit na po natin yung clutch spring. Nakita po yung angat pa. Pag kinabit po natin yung spring niyan, makita po, magpe-press na po yan. Magko-compress na po lahat yan. Ayan po, ganito lang po yan. Ikabit po ang spring, yung plate, at saka po yung mga bolts. Pagkakabit, eh, ito i-criss-cross lang po yan. Tayo-tayo lang po yan. Inigpit nyo po rito, dito ang kasunod, dito ang kasunod, at dito ang kasunod. Okay po. yan lang po yan mga paps, mga sir, mga ma'am. Okay na po nyo. Igpit. Ay, kukunin mo na, kalatakip ko pala yung kanan. Ah! Mas gino... At tinutete mo. Plastic. Lalapit-lapit ka na masura talaga. Bento pa yung carburetor mo yun. Oh. Ha? Ay, nako. Ang analag mo pa. Oo. Oh. Bali sa bagay? Ay, nagkutari tayo mayari. Hindi ko alam. Baka baka nagagalit tayo. Eh. Sabi mo yung Sabi ko sa kanya. Saan po na yan? Ano yan? Sa... Ah, nakita po niyo siya lao. Oh. Kasi umuugan. Eh. Okay po. Check natin yung batsala. Tapos, boss omlong. Talagang. At kaya naman ba ito aking pang bye ah? Ayun yung ano mo? Aros pa Dubai. Ay, radyo. Ano na yan? Cable. Mga ah, cable lang yan. Cable lang. Ikaw may cable yan. Ah, meron. Meron yan. Saka gasolina. Ay, gripo ng tangkay, meron ka. Ah, baka pambara ko. Pasok din ang pambara ko dyan. Hindi lang, baka meron pa. Ah, stakes may doon? Ay, wala ako pang stakes. Ah, pang stakes na lalagay mo diyan? Ay, yung may filter na. Ah, yun. Sige, bili ka ng pang filter. Wala tayong pang steel. May mahaba ang filter nito. Tingnan na nakalupang rider. Rider 150. Ay, mahaba. Wala akong ano, wala tayong super heavy duty sir eh, wala eh. Wala akong RK, yung mas matibay pa sa matibay. Meron kasi may mas matibay pa sa matibay. Eh, ano lang meron? Ay, ano lang yun, sir, eh. Pagpagay mo, baby. Pag. Ah, Saka eh, kayo din ito? Oo, babarinahan yan. Babarinahan. Kasi pag pinarena natin yan, ah, maano yan. Ay, po na. Saka na. Eh po. Ay, local yun. Ibang manak mo yun. Ha? Local. Sige, Ari. Pwede nyo lang po, ganyan po. Oh. Okay. yung buong kalto. Ah, iba. Babarinahin lang na yan. Ano ba? Barinahin na lang. Barinahin natin. Barinahin lang. Napakaya na ano, ano, nung reporter na wait. Ay, wala yun. Maliit yun eh. Oo nga. Eh, ba't ano ba problema na yan? Eh, wala naman ako niya. Okay. It's okay. Don't worry. Say hi. Hey, below. Say hi po, hi po. Hi to my, hi to my friend. Okay. Ay kita bro. Ganyan lang po pagkakabit ng clutch lining. Utay-utay lang. Pagka pong mainit. Kung bayad mo rin sa cameraman mo? Wala siya po kung babayad sa akin. Yan po ah. Ayan. Self-service po rito eh. Kaya siya pa magbabayad eh. Oh, nanit. Pero may muna Pero may muna ako. Ang Utang. Oo. Ito po yan, mga paps, mga boss, mga ma'am. Eh lang po yan. Kaya po magpapay kayo ng clutch line eh. Eh, kayang-kaya na po. May washer po yan dito ha. Ah. Kalimutin. Yo! What's up? no. Why? Give Five. High five. Alright. pa lang eh. Kagabi ko pa lang ginawa yun eh. Taklang eh. Tuloy muna, na, na. Babalik ko na sa'yo yan. Sabi kakaunti na yan. Ikaw na magtuloy. At saka pa lang ang view eh. Ayun ang wala kang view. Okay na. Okay sir. That's it.